Всех приветствую на моем канале. В этом мастер-классе я покажу, как можно сделать шикарный, изысканный, нежный букет для невесты из ткани. Мастер-класс разделила на две части. В первой части будем делать розы, покажу поближе. Посмотрите, девочки, какие они красивые, они как настоящие, а как ткань будет играть на солнце. Ой, очень красиво, мне очень нравится. Во второй части будем составлять букет. Так что, девочки, приглашаю вас на свой мастер-класс по созданию вот такого красивенного букета для невесты из ткани.